Xo'p, texnoshpazlar, bugun sizlar bilan nega Xiaomi arzon ekanligini 5 ta sababini ko'rib chiqamiz. Masalan, qanday qilib sifatni tushirmasdan bir vaqtning o'zida arzon mahsulot chiqarish mumkin yoki Xiaomi har bir smartfondan atigi 2 dollar foyda ko'rishi rostmi? O'zi umuman Xiaomi telefonlarini sotib olsa bo'ladimi? Shularni ko'rib chiqamiz bugun. Xullas, salom. Bu Texnoplov, man Sadul Abdullayevman, Faris Boss. davom etishimdan oldin eslatib o'taman bizda instagram va telegram sahifalarimiz mavjud u yerda boshqacha mustaqil kontent chiqaramiz esingizdan chiqmasin obuna bo'lish endi birinchi bo'lib xiaomining tarixiga kirishsak 2010 yilda ley jun degan odam tarafidan ushbu kompaniya dasturiy ta'minot kompaniyasi sifatida asoslangan o'zi xitoychadan tarjima qilinganda xiaomi kichik guruch degani xiaomi emas xiaomi emas xiaomi emas Xiaomi. Xullas kompaniyaning dastlabki ishi Android tizimida asoslangan Mi UI ROM ni ishlab chiqarish edi. O'zi Mi UI ni ishlab chiqarishning asosiy maqsadi bu Androidga qaraganda ko'proq funksiyalar va yoqimliroq UI ni taklif qilish edi. Bilmaganlar uchun Mi UI bu Xiaomi ning operatsion tizimi. Xullas u haqiqatdan ham natijaga va mashhurlikka erishdi. 2020-yilning oylik natijalariga ko'ra, ya'ni hisobotlariga ko'ra, Mi UI ning faol foydalanuvchilari xodimlarining soni 330 milliongacha yetibdi. Kompaniya dasturiy ta'minot sohasida muvaffaqiyatga erishgandan so'ng o'zining smartfonini ham chiqarib ko'rmoqchi bo'ldi va shuning uchun 2011-yilda Xiaomi Mi 1 telefoni bozorga kirib keldi. Kimda bo'lgan shu telefon? Kimdir tutganmi? Xiaomi jamoasining asosiy e'tibori sifatli gadjetni bozordagi boshqa gadjetlarga nisbatan arzonroq sotish edi. Ammo ana shu smartfonlarni arzon sotib turib, ular asosiy daromadni aksessuar va servislardan chiqarib olmoqchi bo'ldi. Bugungi kunda bozorda Xiaomi'ning nafaqat smartfonlari o'z bilganingizdek, hattoki mobil ilovalari, maishiy texnika, uy uchun har xil robot-pobotlar va aksessuarlari mavjud. aytgancha mana xiaomi uy uchun uskunalarni va aksessuarlarni chiqaradi deb aytdim to'g'rimi Endi sizlarga bizni homiyimizni Mi Robot Vacuum Mop 2 ni taqdim qilaman. U o'zi uyingizda yurib, hamma joyni tozalab yuradi. Bu xuddi uy hayvoniga o'xshaydi, faqat robot va tozalab yuradi orqasini qirqmasdan. Buni maxsus ilovasini telefonga yuklab olganingizdan keyin ana shu ilova orqali qayerlarni yig'ishtirish kerak ekanligini bunga buyursangiz, o'sha yerga borib hamma narsani tozalab ketadi. Endi ko'pchilik so'rashi mumkin, "Ahop, uyi qanaqa taniydi qayerqa yurish kerakligini qayerdan biladi deb so'rash mumkin bu uchun bu yerda lidar lazerlari mavjud ana shu lidar lazerlari orqali bu uyni butunlay aniqlab oladi qayerda nima bor qayerda devor bor qayerda stol bor hammasini ko'rib cheklab o'tishni boshlaydi va urilib ketmaydi hech qayerga batareyasi esa 2900 milliamper va 4 soatga yetadi ammo batareyasi tugayotgan paytda nima boshidan borib hammasini almashtirish kerakmi deb hayron bo'lishingiz mumkin yo'q batareyasi kamayyaptimi o'zi hammasini sezadi va dok stansiyasiga borib o'zi o'zini quvvatlashni boshlaydi mana shunaqa kichkina ini bo'ladi xullas bu mustaqil o'zi nima qilishni biladigan aqlli robot taxminan shunaqasi tasavvur qilganmiz to'g'rimi kelajaklarni uyni mana uylarimizda yashab yuramiz va e, oshxonada ovqatni robot pishiradi yig'ishtirishni ham robot bajaradi deb tasavvur qilganmiz mana shunaqa paytlar ham keldi faqat ovqatingizni hali robotlar pishirmaydi ammo uyingizni tozalaydi sizni o'rningizda bo'lganimda ushbu robotga ism ham berib qo'ygan bo'lardim o to'xtasin <laughs> yig'ishtir <laughs> u nafaqat quruq kir joylarni hattoki ho'l dog'larni ham yig'ishtira oladi u uchun uni maxsus lattasi ham bor va undan tashqari nafaqat anaqa silliq tepaliklarni hattoki gilamlarni ham tozalay oladi chang yutkich sifatida faqatgina ushbu robot juda yam kir yig'ib bo'lgandan keyin siz uni o'zingiz bo'shatib qo'yishingiz kerak bo'ladi xolos bo'ldi shu bilan qolganini o'zi qilaveradi og'irligi uch to'qqiz kilogramm va yo'q bu buni ustida siz e, yurishingiz mumkin emas mushugingizni o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi o'zingiz o'tirmang yutish bosimi esa 2700 paskal ya'ni tortib olish kuchi bu degani u anavi kattaroq qandaydir kirlarni yoki narsachalarni ham tortib oladi bemalol va eng yaxshi tarafi haligi divan yoki boshqa mebellarni tagiga u bemalol kirib ketadi to'qqiz santimetr balandlik agar bor bo'lsa tagida xudo kirib ketadida o'zi tozalab keyin chiqib ketadi va shaxsan mani taxminan o'ttiz daqiqaga band qilib qo'ygan narsasi agarda ilovasiga kirsangiz ushbu pilesosni xohlagan tarafingizga yurdirsangiz bo'ladi xuddi e, radio orqali boshqarish mumkin bo'lgan mashinadek do o'ynab o'tirasiz anayoqqa yur mana bu yoqqa yur agarda ushbu mi ilmiy robot vakuum mopikini xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki u haqida batafsilroq bilmoqchi bo'lsangiz videoni tagida havolani qoldirib ketganmiz endi davom etamiz Sadini aytib o'tish esdan chiqibdi. Video tagidagi havoladan o'tib, Xiaomi tomonidan tashkillashtirilgan konkursda ishtirok etib, har xil sovg'alarni yutib oling. Omad. Ana endi davom ettirsak bo'ladi. Demak, Xiaomi nega arzon degan savolga javob berishni boshlasam, uning birinchi sababi Xiaomi reklamaga juda ham kam mablag' ajratadi. Bu degani reklamaga kam pul ajratishadimi, demak chiqim kamayadi va mahsulotlarning tan narxi ham pasayadi. Bu holatlarda kompaniyaning ikkita yo'li bor. Birinchisi bu foydani o'zliksiga qoldirib, tan narxini yanada ham kamaytirmaslik yoki ikkinchisi tan narxini kamaytirib, foydasini tegmaslik. Xiaomi ikkinchi yo'lni tanlagan. Xo'p, endi qanaqasiga reklamaga kam pul ajratib, shunaqa katta sotuvlarga erishgan deb so'rashingiz mumkin. Bu savolga javob berish uchun marketingga yuzlanamiz. Xiaomi ning marketingi reklamasiz marketing deb nom olgan. Xiaomi ning Hindiston bozoriga kirib kelishni bunga misol qilib ko'rsatsak bo'ladi xiaomi ana o'sha payt to'g'ri bozorga to'g'ri mahsulotni taklif qilgan arzon va sifatli gadjetlarni birinchi bo'lib narxga qaraydigan aholiga taklif qilish bu juda yam yaxshi g'oya bo'lgan ya'ni hindistonliklar bizga o'xshab birinchi narxga qaraydi tushunib bo'lganingizdek hindistonda yashash ko'rsatkichlari past va oylik daromadlari uncha baland emas shuning uchun xiaomi ularga eng zo'r taklifni taqdim qila oldi shuningdek xiaomi hindistonga kirayotgan paytida o'zga muxlislarni orttirib olishni reja qilgan va gadjetlarga texnikalarga asosan qiziqadigan odamlarga katta katta chegirmalarda cheklangan texnikalarni sotishni boshlagan bundan asosiy maqsad foyda ko'rish emas edi shunchaki mana shu texnikaga qiziqadigan odamlarni orasida muxlislarni orttirib ularni keyin yig'ib ulardan fikr olish edi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring arzon narxdan sifatli gadjet sizga berishyapti sizga u yoqyapti bozoringizda eng zo'r va ma'qul yechimlardan biri albatta muxlisi bo'lib qolasiz xullas bu o'xshadi va keyingi maqsadlardan biri xiaomida odamlarni og'ziga tushish edi ya'ni albatta mana qo'lingizga sifatli va arzon gadjet tushdimi boshqalarga u haqida aytib berishni boshlaysiz va mana bu reklamaning bepul va samarali turidir xullas yaxshi mahsulotni arzonga olgan odamlar bir biriga u haqida aytib berishni boshlashgan va bir biriga tavsiya berishni boshlashgan nima shoulaming ana shunday qilib Xiaomi reklamaga pul ketkazmasdan sotuvlarga erishishni boshladi va undan tashqari yana bitta chiqimni kamaytirgan mini sabab mana Hindistonda Xiaomi mashhur bo'lib ketdimi ana shundan keyin kompaniya zavodini Xitoydan Hindistonga ko'chirib Hindistonda ana shu telefonlarni ishlab chiqarib o'sha bozorni o'zida tarqatishni boshlashdi va shu deb xarajatlar yanada ham kamaydi endi ikkinchi sabab nega Xiaomi telefonlari arzon chunki kompaniya ularni faqat onlayn więc od Adel ya'ni oflayn do'konlarni ushlab turish uchun katta-katta pul ajratmaydi. Undan tashqari ular mana shu onlayn sotuvni paytida flash sales bilan foydalanishadi. Flash sales nima? Bu cheklangan mahsulotni chegirmalar bilan sotishdir. Ana ular shu narsani qo'llab, yanada ham tezlatishib yuborishadi sotuvlarni. Agarda Apple nega qimmat degan videomizni ko'rgan bo'lsangiz, aytgancha mana mana bu yerga bosib ko'rsangiz bo'ladi. U yerda biz Apple qimmatligining sabablaridan biri bu oflayn do'konlar deb keltirgan qilganmiz ya'ni apple offline do'konlarini ushlab turgani uchun bu ana shu smartfonlarni yoki mahsulotlarni narxini ustiga tushadi va shu deb um, tan narxi oshadi shu yerda yana bitta narsani qo'shib ketaman xiaomi offline do'konlarini ushlamagandan tashqari uning xodimlari ham juda ham kam taxminan 20 mingta bu juda ham kam masalan samsungda 300 mingta xodim ishlaydi ishchilarni kamligi ham va ularga oylik to'lash kerak emasligi ham tan narxini tushiradi bu degani esa xiaomida ofisga kelib ketib oylikni shunchaki olib yurgan odamlar yo'q bo'lsa kerak endi uchinchi sabab Xiaomi o'zining operatsion tizimini ichida reklama berishadi ahamiyat bergan bo'lsangiz Xiaomi telefonlarni ishlatib o'tirganingizda menyuda o'tirganingizda ham birdaniga reklama chiqib keladi va ana shu reklamalarni sizga ko'rsatish uchun boshqa kompaniyalar xiaomiga pul to'laydi xiaomiga bu ham foyda ya'ni telefonlarni qimmatroq sotib undan kelgan foydani xarajatlarga ishlatishdan ko'ra ularga mana shu reklamadan kelgan pulni xarajatlarga ishlatish ma'qulroq endi bu bozor qoidasi mana masalan pul to'lagingiz kelmasa yoki arzon pul to'lamoqchi bo'lsangiz reklama ko'rishga majbursiz ilovalarda ham xuddi shunaqa uni sotib olmaguningizcha uni bepul variantida siz reklama ko'rib turasiz doim xiaomida ham shunaqa voqea faqat bu yerda agarda reklama ko'rmoqchi bo'lmasangiz shunchaki qimmatroq brenddan telefon olishingiz kerak mana nega texnoplofda ba'zi bir paytlarda reklama ko'payib ketadi chunki biz ham E, xarajatlarimizni qoplab turishimiz kerak <laughs> endi to'rtinchi sabab va ushbu sababni biz apple nega qimmat degan videoda ham sanab o'tganmiz mana masalan apple bu narsani yaratish uchun o'z izlanishlarini o'tkazsa Xiaomi g'irt teskarisi izlanishlari o'tib bo'lgan va anchadan beri yaratib bo'lingan narsalarni ishlatishni yoqtirishadi ya'ni yangiliklar qilish uchun ular asosan mablag' ajratmaydi tayyor narsani olib ishlatishadi ular o'zi izlanishlarni o'tkazish uchun sal boshqacharoq yechim o'ylab topishgan har xil eventlar ya'ni tadbirlarni o'tkazishadi u yerda odamlarni fikrini yig'ib olib ana shuni o'rganishadi masalan mana xiaomi mi aqlli uylarini chiqarishadi ya'ni uyingizni aqlli tashkil qilish uchun har xil apparatlarni chiqarishadi to'g'rimi odamlar ana shunday uylarda yashab ko'rib o'z fikrlarini bildirishadi kompaniyaga va shu orqali ular nimalar yana yetishmayotganini qanday apparatlar yana kerak ekanligini bilib olishadi yana bitta misol esa Samsung va Xiaomi orasidagi kelishuv desak bo'ladi. Samsungning barcha patentlarni Xiaomi ham ishlata oladi va shu deb ancha ekonom qiladi. Lekin Samsung ham agarda Xiaomi ning u patentlari paydo bo'lsa, ularni ishlata oladi. Mana shu kelishuv deb tan narx yanda tushib ketadi. Bu yangi narsalarni o'ylab o'tirmasdan o'rtog'ingizni o'rtog'ingizni nima <laughs> hamkoringizni shu patentlarni ishlatsangiz bo'ladi endi beshinchi sabab haqida gaplashadigan bo'lsak biz xiaomining missiyasiga taqalamiz ya'ni ularni missiyasi shundaki har bir odamni texnika bilan ta'minlab qo'yish moliyaviy holatdan qat'iy nazar shuning uchun ular foydani kam qilsa ham uni son bilan qoplagani harakat qilishadi ya'ni foydani oz qilib ko'p sotishadi o'zi umuman olganda Xiaomi telefonlardan juda ham kichkina foyda ko'rishadi internetdagi mutaxassislarning yozgan gapiga binoan har bir telefondan Xiaomi taxminan 2 dollar ishlar emish tasavvur qiling 2 dollar har bir telefonni siz menga o'xshab voy qanaqasiga qanaqa qilib bo'lmasa masalan o'zini oqlaydi deb so'ragan bo'lishingiz mumkin ammo buni tushuntirib bersa bo'ladi xiaomi telefonlardan oz foyda ko'rsa ham aksessuar servis va qolgan mahsulotlardan katta foyda ko'rishadi masalan mcdonalds ham xuddi shunaqa ishlaydi mcdonalds bilgan bo'lsangiz gamburgerlardan umuman foyda ko'rmaydi asosiy foydasini kartoshka fri va ijaraga beradigan yerlardan ko'radi gamburgerlarning yordamida esa ular shunchaki iste'molchini jalb qiladi va brendni mashhurligini oshiradi xiaomi ham xuddi shunaqasiga ishlaydi telefonlarning yordamida ular iste'molchilarni jalb qiladi brend mashhurligini kuchini oshiradi va keyin esa asosiy pulni ana o'sha quloqchin puloqchin aksessuar va servislardan ishlaydi ana sizga xiaomi telefonlari nega mana shunaqa kichkina narx bo'yicha sotilishini tushuntirib beruvchi 5 ta sabab to'g'ri ularni mana hozir man arzon va sifatli deyapman ammo bu o'zini narxiga yarasha sifat ya'ni ming dollar bir yarim ming dollar turadigan apparatlar bilan ularni solishtirish kerak emas o'zini narx diapazonida yuradigan telefonlar bilan solishtirish kerak va o'zining narx diapazoni uchun rostdan ham judayam yaxshi telefon bitta rus blogeri aytganday top за свои деньги shunaqa gaplar texnoshpazlar kimda xiaomi kim ishlatyapti izohlarda yozinglar gaplashamiz siz esa texnoplov kanalida edingiz layk bosinglar obuna bo'linglar bu videoni topga chiqaringlar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr backstage давай yana bir marta ikki ming yigirmanchi yilning mart ты jahon куда ты что charchadimmi bugun Your dream come out from the sky. me free. <laughs>